असलम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनिश और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग यूडेमी के कोर्सेज को फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं यानी कि यूडेमी के पेड कोर्सेज को आप फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं सबसे पहले आपको ये यू है ये मैं आपके ये अपनी इसको मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप इसको वहाँ से आसानी से विज़िट कर लेना विजिट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको 100 परसेंट ऑफ कॉपन्स ये आपको कोपन देगा आपने कॉपन्स जो भी आपने कोर्स लेना है उसके आपको फ्री में कोपन मिल जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनके कॉपन नहीं मिलेंगे लेकिन सम सम कोर्सेज ऐसे हैं जिनके आपको कॉपन मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे 100 परसेंट जो फ्री में होंगे वो आपको यहाँ पर कूपन मिल जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए 100 परसेंट ऑफ वेब हैकिंग इस तरीके के आपको कूपन मिल मिल सकते हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे जिनके कूपन काम नहीं करेंगे तो ये देखिए जैसे यहाँ पर इसने कूपन सोलड आउट किया दिया ये अब एक्सपायर हो चुका है ये वाला कूपन इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब का कोई कूपन चाहता हूँ तो यहाँ पे खाली मैं यूट्यूब लिख देता हूँ यूट्यूब का कोई भी कोर्स होगा तो मैं उसका कूपन चाहता हूँ ये देखें यहाँ पे YouTube S marketing grow your channel in दो हज़ार अठारह इस तरह के आपको पेड कोर्सेज आपको फ्री में मिल सकते हैं तो यहाँ पे मैं शो कूपन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये फोर्टी नाइन डॉलर का था लेकिन अब मुझे ये फ्री में मिल रहा है ये अब मैं इसी को इसके अंदर भी सर्च करना चाहूँ तो ये मुझे पेड ही मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ये टेन डॉलर का कह रहा है कि ये आपको टेन डॉलर में ये मिल सकता है लेकिन यहाँ पे मैंने कूपन के ज़रिए इसको फ्री में हासिल कर लिया है तो इसको मैं एनरोल ना करूँगा तो ये मेरे पास फ्री में आ जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप यूडेमी के पेड कोर्सेज फ्री में ले सकते हैं वो भी कोपन्स के ज़रिए इसके अंदर ऑलरेडी कोपन्स डायल यानी कि स्क्रिप्ट किए हुए होते हैं और ये जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस कोर्स के हिसाब से ये कोपन को अटैच करके हमारे यूडेमी के साथ मिला देता है और ये कोर्सेस हमें फ्री में मिल जाते हैं जहाँ पे हंड्रेड परसेंट और शो कूपन का ऑप्शन आएगा वो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि यूडेमी में बहुत से ऐसे पेड कोर्सेज हैं जो जो लोग अपने कोर्सेज को लीक नहीं करने करवाने देते और उनके कोपन बनाना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए तो यूडेमी भी वो कूपन नहीं देती है खुद ही क्योंकि वो कोर्स उनके खुद पे किए हुए होते हैं वो खुद भी पे करते हैं ताकि उन्हें बाद में भी खुद भी प्रॉफिट हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़